标题：成为首富的起点，从跌跌撞撞中看人性的另一面。作为许多人的梦想，成为首富不仅代表了财富和成功，更代表了一种人生追求和成就感。然而，在这条通往成功的道路上，大多数人都会经历跌跌撞撞，遇到各种难题。本文将从这些挑战中探讨成为首富的起点，以及人性的另一面。第一个挑战：挑战自我认知。 想要成为首富，首先需要了解自己的优点和缺点。在实际的创业过程中，创业者会面临许多不确定的因素，需要快速适应并做出正确的决策。这需要创业者具备敏锐的观察力和洞察力，同时也需要有足够的自信和决心。因此，创业者需要不断的挑战自己，超越自己，不断提高自己的认知和能力水平。参考案例。 马云，马云是一个成功的创业者，看首富，但他并不是一开始就成功的。他曾经被拒绝过多次，被认为是一个失败者。然而，他没有放弃，他不断挑战自己，尝试不同的创业模式和方法，最终成功创立了阿里巴巴。他的成功不仅来自于他的智慧和创新能力，更来自于他坚定的信念和不断挑战自己的精神。第二个挑战。 面对失败和挫折，创业之路充满了失败和挫折，很少有人一路畅通无阻。在面对这些挑战时，创业者需要具备足够的韧性和坚韧精神，不断学习和调整自己的计划。创业者需要明白，失败和挫折并不代表终点，而是成长和成功的必经之路。参考案例：李嘉诚。李嘉诚是香港首富。 他的成功来自于他坚韧的意志和不断面对挑战的勇气。在创业初期，他曾经犯下了许多错误，但他并没有放弃，反而不断学习和调整自己的计划，最终成功创立了长江实业集团。他的成功不仅来自于他的财富和地位，更来自于他。第三个挑战：建立团队和人际关系。创业者很少能独立完成所有工作。 因此，建立一个强大的团队是非常重要的。这需要创业者具备良好的沟通能力和人际关系，以便能够吸引、管理和激励员工。此外，创业者还需要建立广泛的人脉，包括供应商、合作伙伴、投资者和客户等，以便在创业过程中得到支持和帮助。参考案例：马化腾。马化腾是腾讯控股的创始人。 他的成功来自于他在建立团队和人际关系方面的能力。他在创业初期就建立了一个团队，这个团队能够共同实现他的愿景。此外，他还建立了广泛的人脉，在创业过程中得到了很多支持和帮助。第四个挑战：坚持核心价值观。创业者在创业过程中会遇到各种诱惑和压力，包括金钱、权力和名誉等。在这种情况下， 创业者需要坚守自己的核心价值观，保持清醒的头脑和正确的行动。只有这样，才能确保企业发展和成长的可持续性。参考案例：比尔·盖茨。比尔·盖茨是微软公司的创始人之一，他在创业过程中坚持了自己的核心价值观，包括人人都能用得上的电脑和以公益为先。尽管微软公司， 在发展过程中，也遇到过许多挑战和诱惑，但盖茨始终保持了清醒的头脑和正确的行动，确保了公司的可持续发展。第五个挑战：不断学习和提升自我。在成为首富的路上，创业者需要保持不断学习和提升自我。在这个竞争激烈的时代，只有不断学习和适应变化，才能保持竞争力和领先优势。创业者需要不断探索和学习。 新的知识和技能，同时也需要保持开放和敏感的心态，以便能够捕捉机会和应对挑战。参考案例：埃隆·马斯克。埃隆·马斯克是特斯拉、太空探索技术公司等多家知名企业的创始人，他非常注重不断学习和提升自我。他的背景涉及物理学、工程学、计算机科学等多个领域。他在创业过程中也不断学习和探索。 新的技术和领域，正是这种开放和敏感的心态，让他在多个领域中取得了巨大的成功。第六个挑战：适应变化和创新。在这个变化和不确定性极高的时代，创业者需要不断适应变化和创新，以便能够抓住机遇和应对挑战。创业者需要具备开放的心态，能够接受新事物和新想法。 并且能够将它们转化为具有商业价值的产品和服务。同时，创业者还需要保持灵活性和敏捷性，及时调整战略和应对变化。参考案例：杰夫·贝佐斯。杰夫·贝佐斯是亚马逊公司的创始人和 CEO，他非常注重创新和适应变化。亚马逊公司一直致力于打造一个无与伦比的购物体验。 贝佐斯也一直在推动公司不断创新和进化。他带领公司发展了很多新的产品和服务，如亚马逊云计算、智能音箱 Echo 等。同时，还将公司的业务扩展到了很多新的领域。第七个挑战：追求持续增长和利润。成为首富并不仅仅是一时的成功，更重要的是要追求持续的增长和利润。 创业者需要始终保持企业的盈利能力和市场竞争力，通过不断的创新和优化，实现持续的增长和发展。同时，创业者也需要注意企业的社会责任和可持续发展，不能仅仅为了追求利润而忽视环境和社会问题。参考案例：比尔·盖茨。比尔·盖茨是微软公司的创始人之一，他通过持续的创新和发展。 将微软公司发展成为全球最大的软件公司之一。同时，盖茨也非常注重企业的社会责任和可持续发展。他创建了比尔和梅琳达·盖茨基金会，致力于解决全球健康、教育和公共服务等问题。第八个挑战：保持创业初心。在成为首富的过程中，创业者需要保持自己的创业初心，不忘初心，方能始终如一地坚持自己的理念和信念。 创业者需要在追求商业成功的同时，也要关注社会责任和公益事业，为社会做出积极的贡献。参考案例：马云。马云是阿里巴巴集团的创始人之一，他在成为首富的过程中，始终保持着自己的创业初心，致力于打造一个服务于全球中小企业的平台。马云也非常注重企业的社会责任和公益事业，他创建了马云公益基金会。 致力于解决中国的环境、教育和公共服务等问题。总的来说，成为首富是一个需要付出巨大努力和冒很大风险的过程。然而，通过不断的努力和智慧，一些杰出的创业者已经成功地成为了首富，并且对社会做出了重要的贡献。在成为首富的过程中，创业者需要具备坚定的信念和目标、敏锐的洞察力和创新能力。 以及开放和敏感的心态，他们需要不断的学习和提升自我，以应对市场的挑战和变化，并关注企业的社会责任和可持续发展，实现持续的增长和利润。成为首富需要创业者面对许多挑战和困难，如追求持续增长和利润，保持创业初心等。创业者需要始终保持敏锐的洞察力和创新能力，不断调整战略和应对市场变化。 以及关注企业的社会责任和可持续发展，才能在竞争激烈的市场中取得成功。同时，创业者也需要保持开放和敏感的心态，不断学习和提升自我，才能在成为首富的路上不断超越自我和成长。最后，我们应该认识到，成为首富并不是人生的终点，而是一个新的起点。成功者应该在成为首富的过程中，保持谦虚和勤奋的品质。 继续前进，为自己和社会创造更多的价值。